演舞の前に元気よくご挨拶させてください会場にお集まりの皆様こんにちはこんにちははい、えー、千葉県は東の突破ずれ、えー、ただいまプリップリのサンマがとっても美味しい銚子市よりやってまいりました黒潮ビルと申します、えー、これから秋に向けてどんどんどんどんサンマが美味しくなりますので皆さんどうか銚子の方に足を向けていただきたいと思います はい、えー、本日第10回の開催大変おめでとうございます、えー、我々、えー、この作品あと残すところ数回の演舞機会しかございません、えー、この場面審査、え場面ではございますが、まそういうことは忘れて、えー、目いっぱいこのステージをですね楽しみたいと思います、えー、万感の思いを込めて全身全霊演じきりたいと思いますどうぞご声援よろしくお願い申し上げますよろしく ですそこから始まる生命誕生の輪でその名は これがビールだそうだ 唯一ののールこのたくさんの拍手に感謝を込めて気をつけるありがとうございましたはい黒潮ビールの皆さんありがとうございました 続きまして